Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne câteva cuvinte despre dumneavoastră și proiectul pe care îl gestionați. Sunt Mihaela Stan, manager vânzări Gardena Residence, un proiect nou pe piața imobiliară, care este situat în zona Rahova-Măgurele. Ce ne puteți spune despre data de 24 octombrie? Mâine pregătim la Gardena Residence ziua porților deschise. Așteptăm toți potențialii clienți între orele 10 și 3 pe șoseaua Tomiștilor numărul 140. Uh, ce îmi puteți spune despre facilitățile ansamblului rezidențial? Uh, Gardena Residence uh, va beneficia de un loc de joacă pentru copii, foișor cu locuri de luat masa și un grătar de care se vor bucura toți locuitorii ansamblului. În final, ce mesaj ați dori să transmiteți vizitatorilor de pe portalul nostru, dezvoltatorimobiliar.ro? Vă așteptăm mâine cu drag la ziua porților deschise Gardena Residence de pe șosea Otomiștilor numărul 140. Mulțumim și mult succes! Mulțumesc și eu!